Saluton kai eh, bonvenon al nova episodo. Hodie mi trovigas en mia laborchambro in universitato. La vetero estas sufice acia kai do minestias bone kion montri eble mi ancora montros parto in de mia voyage al horn minestias. Ni vidu cune poste. Nun eh, mi volas uh, turni la tenton al medito, mi ama um, mi decidis la el tiron do resto con ni cum meditu con ni dankon Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi kai miti kun vi sur el tiro ki u venas e la declarazio de Homarano versio 1906, quiu trovigas en pagio 312 hoc. En mia familia vivo, mi povas usadi quiun lingvon mi volas, sed mi devas gin nomi ne mia nazia, sed nur mia lingvo familia. Ciam oni demandas min pri mia lingvo nazia, mi devas respondi. La existadon de lingvon, lingvoi naziai mi ne confessas, char ciu nazio nun tempa parolas per multae lingvoi. Sed mia lingvo genta estas jena. Nome tiu lingvo au dialecto ciun en mia patruio parolas la ple multo de mia gento, se ec mi mem tute ne posedas tiunci lingvon. Do, vidu, shainas al mi che citiu el tiro clarigas la cefan triton quio distingas nazion el gento lao la zamenhofa mond perspectivo kai est tuta interesse char la unua punto estas che lau Zamenhof, civitano e tuta natura estas multilingvae. Do, ili ne nur parolas la cefan lingvon de la Stato, sed ancao almenau unu alian lingvon. Do, tio estas tre interesa, char effective Zamenhof rifusas, mi povas diri, la existon de la Westfalia sistemo kiu perceptis la mondon faritan el homogenai statoi en kiui estas nur unu un nazio kaj do unu gento kaj tio interessa sufiĉe <clears throat> interesa la umi tio estas tute moderna kai valida en la nuna tempo char nun tempe la eh, nazi stata ideo westfalia estas tute ex moda kai ne bone funkcias kai doni po vas repreni io mete ti un eh, el tiron por kun mediti lingvoi naziai ne existas mi ne confessas la existon de ili diris. Tio estas granda afero ecci tiam. Cai mi pensas che tio estas unu e la punctoi lau ciu homoi contraustaris Zamenhof sia tempe. Ciar ni ne devas forgesi che inter la pioniroi estis eh, granda parto de homoi ciu i estis patriotoi. Sia tempe do, en tiu ideo Westfalia. Do, io sense Zamenhof estis cae eh, homo de sia tempo, cae homo for de sia tempo. Bone. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae, cia ciam, antauen, sen fine.